É sempre assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Manda aquela sentada e eu acho gostosinho. Nosso segredo é mais. Luiz K Produções. É os guri ou não é?

Depois que a gente transa, continua na amizade. Se você quiser foder, eu vou te chamar. Vai, 2 K Produções.